先搓圆，什么任何的动作都是先从圆开始，然后搓水滴。这个比较小，像这个比较小的时候，你们可以用一只手指头，把它的旁边这样搓尖就可以了。把旁边先搓尖。那不一样的地方是啊，我们现在要把嘴巴转过，要把两边都搓尖。所以你看它的嘴巴的形状是这样，就是像金牛角一样，它是两边是尖的。 它的嘴巴是两边是尖的，好，然后做的时候啊，这样，先看侧面，哟，真的是因为我压扁，如果立体的，等一下也是直接这样贴，好，然后往侧面放。这是侧面，这是正面，这个是侧，这是侧面。 那好了，以后啊，如果嘴巴你想要有一点弧度，像它这样子是薄的，没有，这是薄的，它面是薄的，我们就用手把这个面轻轻的捏扁，把这个前面的面这样子，这样直接用两只手，然后轻轻的这样捏。好，这是一般，就是它如果单一只。那如果说你们今天想要做像它这样子两个，那怎么做？ 一种是拿剪刀，可是那个会比较不方便，所以在我们在做的时候啊，我们这个可以先当上嘴巴，没有上面，所以往上推，往上推，因为刚刚如果说你只要单一个的嘴巴是长这个样子，那如果你想要像下面这个这样子，它是两层，它是张开的，那你就先把嘴巴往上推，好，然后再做一个刚刚的动作，对，刚刚嘴巴搓圆呐，然后。 两边搓尖的，再做一个。可是你有发现这个就要比较小了，因为上面嘴巴的比较大，下面土用的比较少，所以现在换一个小一点的。然后我们贴在它的下面的部分，这样子，然后贴在它的下面，这样子，它就会是有像下面这样子是两层。 所以你们等下做嘴巴的时候啊，可以看是要做单一层就好了，还是要做张开的、张开的样子？这样两个都可以。那如果说今天呢，你们是做平面的，就是等一下可以用从背后可以粘磁铁用的话，你们做二 D 的，这边小有一颗珠珠，这个，你们等一下做这个就可以直接塞进去了，就可以在眼睛的地方。 直接塞进去。那如果说今天你们是做立体的三 D 的话，你们就可以等回去，然后完全干的的时候，我们直接用奇异笔、签字笔、任何的，或是说家里有什么呃水彩、有广告颜料都可以，就可以直接帮他点一个圆形，直接上色。那在上色的部分呢，你记得一定要回去等干，因为今天你回去粘土还没干的的时候，它有水分。 那你如果回去马上就把它上颜料的话，它的颜料很容易会被透过它的水分做会晕开来，所以你可能发现你今天回去的时候是点小眼睛，然后隔天干的时候眼睛就变大了，就跟装瞳孔放大镜一样。所以你们回去的时候记得要上画眼睛的时候啊，等干再画眼睛。那如果说你。